Eu estou falando do samba funk. É, é uma mistura de algum conceito que vem do funk com uma malandragem do samba. Você vai adorar. Como sempre, vamos às notações, ou seja, quais são os toques que a gente vai precisar usar para tocar esse ritmo. Para começar, dois carinhas que nunca faltam em nossos toques. Eu estou falando do agudo embaixo e do agudo em cima, tirado na borda do pandeiro, abafando o couro. ok? Outras duas notas que estão sempre presentes nas aulas. Eu estou falando do grave embaixo com o dedão e do grave em cima com esses dedos, o dedo anelar e o outro dedo que vem junto com ele. Lembrando que ó, não tem abafamento, couro solto para reverberar o máximo de grave possível. Agora, uma nota que a gente já viu em algumas aulas anteriores, mas que é um pouquinho difícil de extrair. Eu estou falando do médio embaixo com o dedão, mas no centro do pandeiro. A gente vai fazer o mesmo movimento que a gente faz para o grave com o dedão, grave embaixo, mas a gente vai mexer a mão para o centro do pandeiro. Ó, detalhe, abafado embaixo ou com o dedão para não reverberar nenhuma nota grave que a gente não quer. E um detalhe que é o mais fundamental: quando bater no couro, o dedão não pode quicar, ele tem que ficar para dar o som médio. Ok, já sabemos todas as notações para tocar o ritmo. Agora a gente vai analisar e aprender a colocar graves e médios tocados embaixo. A primeira coisa que nós vamos fazer é criar uma base simples de funk, bem funk mesmo, sem ainda a malandragem do samba, que vai vir com duas notas que a gente vai colocar em cima com grave. Mas depois eu mostro para vocês. Primeiro a gente tem que entender, a base do funk é quaternária. O que que isso significa? Um, dois, três, quatro tempos por compasso. O que a gente vai fazer é, no tempo 1, um, vamos colocar um grave embaixo. No tempo 2, um médio embaixo. No tempo 3, a gente não toca nenhum grave nem médio, ou seja, continua alternando os agudos até chegar ao tempo 4, dar um médio embaixo de novo. E aí vem um detalhe, entre o tempo 4 e a volta do tempo 1, que já é um grave embaixo, nós vamos dar um grave embaixo na metade, ou seja, no I, no 4 e 1. Bem devagar, olha só como fica. 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 e 1, 2, três, quatro e um, dois, três, quatro e um, dois, três, quá e um. Maravilha! Já aprendemos todas as notas embaixo. Vamos usar o mesmo processo para aprender a tocar as notas em cima. Eu estou falando de dois graves que a gente vai colocar que vai dar essa malandragem do samba, criando e fundindo assim o samba funk. Essas duas notas graves em cima, elas têm uma posição um pouco não confortável, incômoda para quem nunca deu essas notas nessa posição. A gente vai dar logo depois do tempo 2 que a gente ataca o médio embaixo, já na próxima nota a gente já vai dar o grave em cima. E logo depois um agudo embaixo e logo depois um grave em cima de novo. Bem devagar, olha como fica. mais devagar ainda. Ou seja, agora que a gente já aprendeu que isso acontece no tempo 2, a gente só precisa adicionar isso ao groove completo. Se liga só. 1, 2, 3, 4 e três, quatro e um, dois, três, quatro e um, dois, três, quatro e um, dois, três, quatro. três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Maravilha! O ritmo está pronto, mas eu ainda vou te dar um bônus que você deve ter percebido no começo do vídeo. Uma firulinha, o que a gente chama de fio. E esse fio é cestina. Se você nunca ouviu falar desse termo, apenas entenda que cestina é uma forma de espremer seis notas no tempo de um pulso. E esse pulso vai acontecer entre o tempo 4 e a volta para o tempo 1. Nesse espaço, nós colocaremos seis notas. Se você pensar que um pulso é isso, seis notas se encaixam assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Pensando em colocar do tempo 4 voltando para o tempo 1, fica assim. 1, 2, 3, 4. E é isso. Agora é só juntar todas as ideias, praticar começando devagar e ir acelerando à medida que você for absorvendo o som do groove. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueça, procurem um músico, um professor, uma musicista ou uma professora próximo de você. Vídeos do YouTube não formam músicos. Música é feita de ser humano para ser humano. É impossível praticar conexões humanas sem outro ser humano. A gente se vê na próxima videoaula. Um, dois, três, quatro.